nuestra civilización los extinguió. Acompañaremos a los últimos Cahuéscar en un viaje por sus antiguos territorios. Antes la gente tenía todo, era un mundo en el cual se compartía todo, en cual había gran abundancia, eh, que no existían las penurias, no existían las carencias, la gente de estaba, estaba bien. Entonces después de, los contactos, después de la llegada de las otras gente, se iba perdiendo, digamos. ¿Cuál va a haber ese? ¿Cómo se ve? En cuestión esto tota que aquí aparejo, está al lado los juzlas, pero no importa que aquí plano hasta que caguas. Kita jaga jaga jalan y se como éramos jóvenes cuando yo, todo el año andábamos con, con Fina y tu papá y quedamos, alojamos ahí. cruzamos ¿Cómo se la nutria. Ese tiempo se compraba harto, siempre lo iba a vender ahí, claro, San Pedro. Estamos vaya. Sí, bueno, este es un campamento acá, pero pues, este se desgració el palo acá.